Eh, nire lengo aldia izan da e, wiki, Euskal Wikipedian e, parte hartzen dudana e, ez da izan horren horren zaila baina praktikatu egin behar da hor zer, e, zeretan sartzeko. E, gaur aritu naiz, e, txinako irautza kultura da. Eta, bueno, zenbait gauza gehitu eta beste batzuk e, zuzendu. Beraz, e, gonbidatzen zaintuztet, egitasmo honetan parte hartzera.